Türkiye. Geliştirdiği sayısız eğitim modülüyle hayatın genç hayatlara dokunmaya adayan dünyaca ünlü bilim insanı Ne ya? Kalaç bugün bizlerle. Bildiğiniz Evet. üzere Tünar Burası bizim okul. Pi yöntemi. Cefa yöntemini biliyor musun? ikinci nitelikli okullarda başarıyla uygulanmakta. Merhaba Tünar Hanım. Size projenizden biraz bahseder misiniz? Merhaba canım. Tabii kısaca özetlememiz gerekirse projemiz özellikle öğrencilerimize hipnoz yöntemiyle ve e, subliminal mesaj yöntemiyle olamaz. E, haberlere çıkmış nasıl olmayacak? Olamaz. E, bize de yapıyorlar şu an bir şeyi. Mucakkan Lisesi'de Ne oluyor diye. okul olarak bu projeyi Bir baksana haberlere çıkmış. Pi yöntemi diyor. Bak bu haberlere saçmalıyorsun. Yine çok saçmalıyorsun gerçekten. Her zaman gibi saçmalıyorsun. Şimdi bizim özellikle lise hayatı boyunca bu projeyi uygulamamız gerekiyor. Çünkü etkili Hocam haberleri duydunuz mu? Ne haberleri? Televizyonda bizim okulun işte şeyi vardı, resmi vardı. E, pi yöntemim neymiş ismi anlamadım. Siz biliyorsunuzdur. Bir bakarım ne olduğunu ilk defa senden duyuyorum şu an. Endişelendim. Endişelenme. Ben bir araştırayım bir bakayım şu işlerin bittiğinde. Tamam hocam. Hiçbir zaman bitmezler ama bakarım bir yere. Tamam hocam bana haber verirseniz sevinirim. Tamam Elif. Efe gel. Gel hadi. Çocuklardan birinin velisi bizim yöntemin sadece eğitim için olmadığını keşfetmiş. Bu veli sıkıntı çıkartmadan önce icabına bakmanı istiyorum. Anlaşıldı mı? Tamam patron. Hemen icabına. Bunları hemen Elif'e anlatmalıyım. olanı biliyorlar. Kim biliyor? İcaplarına bakmanız gerekiyor. O zaman başlıyoruz. İşte şimdi başlıyoruz. lazım. Ne konuşacağız? Bilmemeniz gereken bir şeyler öğrenmişsiniz. Şey mi? Aa, bu bugün Lokman Hoca'ya söylediğimiz şey. Siz konuyu biliyorsunuz. Teşekkürler Yavuz. Ne demek patron? Kim var? Elif ve Efe. Bunlar mı öğrenmişler? Evet. Siz ikiniz bulaşmamanız gereken işlere mi bulaştınız? Hiçbir şeye bulaşmadık gerçekten. Ne biliyorsunuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz hiçbir şey bilmiyoruz. Ne biliyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ne biliyorsunuz? Hafıza mı kaldı? Hatırlatayım istersen. Hatırlat Yavuz'cum teşekkürler. Ben ederim böyle şeyler sürmek istemiyorum. Abi lütfen bizi bırakın. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiç kimseye bir şey Tamam, söylemeyiz. tamam daha zorlamayacağım. Kendi bildiklerinizi kendinize saklıyorsunuz tamam mı? Bundan Tamam. kimseye söz etmek yok. Bak bunu yaptık. Bunu silmeyeceğiz. Bunu silmeyeceğiz. Hatırlayın bunu. Bir dahakine çok kötü olur. BFL'ye girebilirsiniz ama çıkamazsınız.